नमस्कार दोस्तों YouTube चैनल एवरग्रीन स्टडी पे आपका अधिक स्वागत है हम बात कर रहे थे सूक्ष्म शिक्षण की सूक्ष्म शिक्षण यानी कि सीमित समय में सीमित बच्चों के बीच में अपना एक कौशल प्रेजेंट करना अपनी एक स्किल प्रेजेंट करना ये सूक्ष्म शिक्षण है सूक्ष्म शिक्षण के अंदर प्रस्थानों कौशल की बात कर रहे थे प्रस्थानों कौशल के अंदर डिटेल से देखना है आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए प्रस्थानों कौशल गणित सब्जेक्ट की कुछ टॉपिक बनाए हैं कुछ और बना रहे हैं मैंने कहा जब भी आप कोई भी क्वेश्चन प्रेजेंट करने जाओ सबसे पहले आपको बोर्ड मेंटेन करना है बोर्ड कैसे मेंटेन करना है देख लीजिए सबसे पहले आप लिखोगे दिनांक दिनांक लिख दीजिए सताइस सितंबर 2018 दिनांक के नीचे आप लिखोगे विषय विषय हमने लिख लिया है गणित कौशल कौशल अपना कौन सा चल रहा है प्रस्तावना कौशल कक्षा सेवंथ क्लास का टॉपिक है कलाश फोर्थ पीरियड है और स्मेल भी समय अवधि क्या है पांच से सात मिनट कोई भी क्वेश्चन पांच से सात मिनट का ही होता है इसके बाद यहाँ पे लास्ट रहता है प्रकरण यानी कि अपना आज का टॉपिक क्या है और अपने टॉपिक नहीं लिखते हैं प्रस्तावना क्वेश्चन के अंदर अपने क्या कहते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं धीरे धीरे देखिए कैसे आते हैं सबसे पहले एक इजी सा क्वेश्चन पुट करना है जो बच्चों को आता ही आता है हमें ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है हमें हमें भोजन करने से ऊर्जा प्राप्त होती है इसका आंसर आपको मिल जाएगा भोजन सेकंड क्वेश्चन भोजन में हम सामान्यता क्या लेते हैं भोजन में हम सामान्यता क्या लेते हैं भोजन में सामान्य लेते हैं रोटी सब्जी रोटी जब यहाँ पे रोटी नाम आ गया सबसे पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान से उसके बाद क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है उस आंसर को आगे से आगे पुट की, कीजिए भोजन को पुट कर दिया अब रोटी को पुट कीजिए रोटी रोटी दिखने में कैसी होती है रोटी दिखने में कैसी होती है कैसे होती है गोल होती है गोल आकृति को मैथ में क्या कहते हैं गणित के अंदर गोल आकृति को क्या कहते हैं क्या कहते हैं जी वृत्त कहते हैं टॉपिक आ गया अपना यहां पे वृत्त क्वेश्चन सौ पुट करना है जो लास्ट प्रश्न है वो समस्यात्मक होना चाहिए वर्थ के बारे में आप क्या जानते हैं वर्थ के बारे में आप क्या जानते हैं क्या करना है डायरी के अंदर अपने लिखना है इसको समस्यात्मक समस्यात्मक लिख दिया प्रकरण अपना हो गया वरित और इसको कर दिया अंडरलाइन ठीक है फ्रेंड्स अगर कोई बता दे व्रत के बारे में तो घबराने की जरूरत नहीं है वहाँ पे आप बता दीजिए कि हाँ हम आज व्रत के बारे में और अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे और यहाँ पे टॉपिक डाल दीजिए ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू जय श्री कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर